Attack here, and it's Haaland. Always do 1-0 hasil akhir Chelsea versus Manchester City Duel kedua tim digelar di Stamford Bridge Jumat dini hari waktu Indonesia bagian Barat The Sky Blues mengulangi kesuksesan mereka yang menundukkan Chelsea di Carabao Cup beberapa minggu lalu.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 The Sky Blues mengumpulkan 39 poin posisi kedua klasemen. Tertinggal 5 angka dari The Gunners di puncak klasemen. Sementara Chelsea harus tertahan di peringkat ke-10 dengan torehan 25 poin.